Oke, okay, ini dari channel Taman Surga Wah, Jangan lupa di subscribe dan di share video-videonya guys Lalu letaklah makam Ibrahim Makam Ibrahim tu apa tuan-tuan? Batu yang di sana ada bekas tapak kaki Bukan okay. makam tu kubur Aha, Dulu orang tua kita bila dia pergi Mekah Sebab kalimah makam spesifik kita kubur Makam Sultan, makam Raja, makam Wali, makam Mawar Soleh bila dia pergi Mekah mana makam Nabi Ibrahim bila kita tunjuk duduk dalam apa duduk dalam macam sangkak burung berkaca tu dia kata eh kecilnya Nabi Ibrahim besar tu dia ingat makam tu kubur kubur yeah. Nabi Allah Ibrahim di Al-Khalil Hebron dalam wilayah Israel sekarang di situ ada makam isterinya Sarah hmm. Hak ni makam ni batu bekas tapak kaki Dulu dia duduk dekat menempel dengan dinding Kaabah. Dulu ha, makam Ibrahim ni duduk dekat dinding Kaabah. Sebab itulah turun ayat wattakhizu min maqami Ibrahim musalla tu satu hari Nabi masuk dalam Kaabah diikuti oleh Saidina Umar. Lalu okay. bila tengok batu tu Saidina Umar tanya, "Bukankah batu tu ialah makam Ibrahim?" "Ya benar wahai Umar." Tapi kenapa kita tak menjadikan di tempat tersebut tempat untuk kita solat? Dekat batu tu. Jadi turunlah ayat wattakhizu mim maqami Ibrahim musalla dan jadikanlah makam Ibrahim itu sebahagian tempat tempat kamu semayang. Jadi yang jadi masalahnya bila makam Ibrahim itu duduk menempel pada dinding Kaabah bila kita tawaf habis tawaf kita jadikan dia tempat semayang. Lepas habis tawaf kita nak semayang Isu dia tengah kita semayang Orang lain dok tawaf jadi apa Ni Kaabah Batu dok sini Kita dok semayang Orang lain nak tawaf sampai sini Allah Ang dok rukuk pula dah Aku nak tawaf Okey mengganggu Aku eh. pula dah Aku nak tawaf Sebab sinilah tempat Tawaf sinilah tempat Orang semayang Terhalang Clash jadi pada zaman Saidina Umar barulah batu ni dialih 20 ela ke arah timur. Ah lah ni. Jadi orang nak tawaf tak ada halangan, orang nak pi habis tawaf nak semayang, semayang situ. Betul Nampak? betul betul. Sebelum ni kalau duduk sini jadi macam mana? Sinilah nak tawaf, sinilah orang nak semayang sunat. Aha. Nak tawaf, aduh, duk rukuk semua. Nak tawaf, aduh, duk sujud semua. Nak tawaf baru angkat takbir pak cik ni. Jadi letak sini. Jadi hak zaman bubuh kaca bubuh tu tu zaman Khalifah Abbasiyah Al Mahdi Al Abbasi. Hak kita tengok sekarang bukan betul-betul tapak kaki Nabi Ibrahim. Hak betul tapak kaki Nabi Ibrahim duduk dalam tu. Hak kita tengok tu dah ada plate. Plate maksudnya dah disalut dengan perak. Batu okay. betul disalut dengan perak atas tu. Sebab tu kita nampak lain macam je. Nampak macam besi. Panjang dia berapa? 27 cm. Lebar dia lintang 14 cm, dalam dia 2 cm. Kedalaman tekanan kaki tu. Lepas tu dia ada Syazarwan. Tahu Syazarwan? Benteng putih. Ni Kaabah, ni lantai. Kan bawah tu dia ada macam marmar putih. Bawah tapak tu. Ya, ya. Ha, tu dipanggil Syazarwan. Oh, Syazarwan nama dia Syazarwan. Penyuru tiga. Syazarwan bermula rukun rukun Hajar Aswad ke rukun Iraqi. Rukun Syami ke rukun Yamani, rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad balik. Sebab apa ada tiga aja? Sebab sini tak buat, sini ada apa? Hijir Ismail. Hijir Ismail. Sebab apa ada Hijir Ismail? Sebenarnya binaan Kaabah dulu, Hijir Ismail termasuk asas ah, binaan Kaabah. Hak dulu hak betul situ tu pun termasuk Kaabah. Sebab tu orang tawaf, kena kok luar jangan sekali-kali masuk bawah dalam. tiga kali ay, nombor empat aku nak masuk celah tu lah. masuk celah tu apa jadi Batal. masuk celah tu tak ada apa boleh lalu cuma bayang dulu kalau hang masuk celah tu langgar dinding kan nak abang di situ dulu masih kak Kaabah jadi kena tawaf kok luar tu Aha. Saya tak faham Hari juga. Hari ni segi empat tempat ke segi empat sama? Kiuk Kaabah. Batal ke tak macam Kiuk Kaabah hari ni segi empat sama ke segi empat tempat? segi empat sama ke tepat kalau semua tu sama <laughs> kalau semua sama contoh macam mana kalau macam ni segi empat tepat ke segi empat sama eh saya tanya sungguh ni segi empat tepat kalau aku ni kalau kalau kalau dia tu semua sama tu baru segi empat sama mm-hmm. jadi Q hari ni segi empat sama dulu segi empat tepat Okay. Sejarah ahli akademik dan sejarawan Islam dia kata antara 5 hingga 12 kali Kaabah ni berlaku renovation. Memanglah banjir zaman Nabi Muhammad dulu hak berebut perletakan Hajar Aswad tu pun musnah kena renovate. Zaman perang antara apa Marwan bin Hakam dengan siapa? Dengan Khalifah Abdullah bin Zubair pun kena renovate. Banyak kali renovate. Dulu pintu Kaabah ada berapa? Satu ke dua? dua lah ni jadi satu dulu tak ada atap lah ni letak atap marmar lagi siap bubuh apa dia panggil celorong celorong mah bila hujan tu turun berebut pancuran emas. berebut apa berebut nak mandi lah bawah tu padahal dalam bilik air masing-masing ada dah <laughs> air tapi berebut nak mandi sebab apa sebab nak ambil tabarruk keberkatan Betul. benda tu datang daripada rumah Allah itulah baitul atiq tapi dalam Al-Quran Al-Imran 96 Inna awwala baitin Wudi'a linnasi lalladhi Bibakkata Bibakkah kan? Dia sebut bakah ke makah? Bakah Dia sebut bakah ke makah? Inna awwala baitin Wudi'a linnasi lalladhi Bibakkata kan? mubarak Mubarakan wahudan lil alami Bakah Mana satu bakah Mana Baka satu bakah? Ya bakah yang menangis Baik. Ulama-ulama dulu mentakrifkan Bakah tu ialah tempat Kaabah tu. Betul-betul binaan Kaabah tu Bakah. Sekitar oh. Masjidil Haram juga Bakah. Luak pada tu semua me semua Mekah. Tapak Kaabah Bakah, Masjidil Haram Bakah, luak tu semua Mekah. Makkah. Makkah. Itu perbezaan Bakah dengan Makkah. Okey. Nampak tak perbezaan dia? Okey, saya tanya soalan terakhir sebelum kita berakhir. Antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, hak mana buat dulu? Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, hak mana dulu buat? Masjidil Haram. Hak mana dulu buat? Um, Masjidil Aqsa. Masjidil Masjidil Aqsa dulu. Aqsa. Okey, kalau kata yang dulu Masjidil Aqsa. Zaman Nabi Adam tak buat lagi. Zaman Nabi Idris tak buat, zaman Nabi Hud tak buat, zaman Nabi Nuh tak buat, zaman Nabi Soleh tak buat, zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim buat Masjidil Haram. Kalau nak kata Aqsa, Aqsa kena buat sebelum Ibrahim. Oh iya. Dah zaman Nabi Ibrahim baru buat Masjidil Haram. Kalau nak kata Aqsa dulu, dia kena buat Nabi sebelum Ibrahim. Okey okey okey okey. Nabi Soleh tak buat Aksa, Nabi Nuh tak buat Eh yang buat Jadi, Masjid Al-Aqsa Nabi Soalan Ibrahim Soalan kita rasa nak tanya Tapi sahabat lebih awal tanya Dalam Sahih sahihaini Bukhari dengan Muslim Sahabat yang bernama Abu Zar Al-Ghifari Abu Zar pernah tanya Nabi Kultu ya Rasulullah Ayu masjidi wudi'a fil ardi awal Wahai Rasulullah masjid manakah yang paling awal mula-mula dibina di atas muka bumi ini? Hmm. Apa Nabi jawab? Qala al-masjidul haram. Ha, mula-mula dibina masjidil haram. Kultu summa ayu. Aku tanya lagi, kemudian masjid mana wahai Rasulullah? Qala baitul maqdis. Barulah baitul maqdis. Kemudian aku tanya lagi, kultu wa kam Berapakah jarak pembinaan antara keduanya? Kala arba'una sana. Nabi kata, jarak pembinaan 40. Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa 40 tahun saja. masya Jadi yang bina Masjidil Haram merujuk kepada Kaabah, manusia yang sama itu jugalah yang membina Masjidil Aqsa. Bila dia kembali semula ke bumi Kanan Palestin menghadap Ishak dan istrinya Sarah Orang yang sama Nabi Allah Ibrahim Tapi bentuk dia Macam kita tengok Kaabah hari ini lain Kaabah zaman Nabi Ibrahim lain Hari ini Masjidil Aqsa lain Zaman Nabi Ibrahim juga tentunya lain Walaupun dia pembina pertama Bahkan lanjutan kultu summa ayu Kemudian masjid mana? Hai summa adrakta salah Fasalli kulliha masjid Sebenarnya dia nak tanya lepas pada dua masjid ni masjid mana? Di mana saja kamu mendapatkan waktu solat fasolli semayang kulliha masjid. Lepas pada dua ni di mana saja kamu duduk tiba-tiba masuk waktu solat semayang kulliha masjid. Semua muka bumi ni jadi tempat sujud kamu. Nabi Ibrahim buat Zaman Nabi Allah Yaqub ada satu cahaya keluar daripada satu batu batu tu lah ni duduk dalam apa masjid kubah sokrok masjid kubah batu dome of the rock tu batu tu dulu dikatakan tempat Nabi Adam pernah sujud di batu tu lah dulu keluar cahaya lintang yang menyebabkan berdekatan dengan tu Nabi Yaakob bina masjid dia oh baru tahu ini Nabi guys Nabi Yaakob bina masjid dia mari zaman Yusha' Selepas Harun dengan Musa wafat, Nabi Yusha masuk kan, bawa Bani Israel tu. Dia bina kubah, kubah mah. Kubah mah ni bukan kubah betul. Dia bina kemah saja. Dulu kemah macam ni pernah dibina di padang pasir teh. Hak mereka sesak 40 tahun tu. Yang jaga ialah Nabi Harun dan anak-anak dia. Jadi mereka bina balik mengenangkan wahyu-wahyu yang pernah turun. Kemudian mari pada zaman Nabi Daud dia bina mihrab dia untuk bersolat, beribadat. Mari zaman anak dia Sulaiman dia perbesar lagi. Jadi hmm. hari ini bila kata sebut Masjidil Aqsa dia bukan merujuk kepada satu bangunan. Bukan kata mana Masjidil Aqsa kita tunjuk tu merujuk pada satu masjid tertentu. Ha ni Masjidil Aqsa. No. Bila sebut hari ini Masjidil Aqsa dia adalah satu kawasan yang cukup luas. Oh. Dalam tu kalau kita kata ada tiga masjid, tiga-tiga tu Masjidil Aqsa. Kalau apa bingun bangunan pun itulah Masjidil Aqsa. Alright guys, sudah selesai videonya. So, eh jadi bisa dikatakan bahwasanya semua masjid yang ada di sana itu Aqsa semua, Masjidil Aqsa seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Auni ini membuat saya macam eh berarti selama ini macam mana ya? Sebab Masjidil Aqsa di sana itu kan satu masjid, satu tempat yang sudah dinamakan Masjidil Aqsa. Tapi Ustaz Auni cakap bahwasanya setiap masjid yang ada di wilayah itu adalah Masjidil Aqsa. Alright guys Apa yang disampaikan oleh Ustaz tahun ini Masya Allah Membuat kita faham Dan juga uh, menambah wawasan baru Dan pengetahuan baru Ilmu baru guys Tentang yang pertama tadi Yaitu makam Nabi Ibrahim bahwasanya itu dulu dempet dengan Ka'bah dan setelah itu dijauhkan sebesar 20-an 20 apa ya tadi ya kalau tidak silap itu macam eh, uh, 10 meter lah 10 meter daripada tak sampai lah 5 meter aja 5 meter nah 5 meter daripada Ka'bah tuh dan memang kita semua nih apabila saya membawa jemaah daripada Malaysia ataupun Indonesia tuh senantiasa saya cakap kepada jemaah tuh salat di belakang makam Ibrahim tuh sunnah guys jadi sholat sunnah setelah tawaf kalau memang memadai tidak ramai orang boleh kita sholat di situ dan berdoa di situ. Itu juga merupakan uh, tempat yang mustajab apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke okay guys, mungkin itu saja video kali ini. Semoga teman-teman suka dan menambah wawasan dan pemahaman teman-teman sekalian dan semoga juga kita dapat mengamalkan dan kita juga bisa pergi ke Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah tengok video ini apabila ada salah salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.